Perdona, no quería despertarte. Deja que lo vea. Tengo que ver si hay que cambiar la venda. Está bien, pero habría que cambiarla cuanto antes. ¿Quién eres? Soy la que te cuida. Sí, pero ¿quién eres? La pregunta es, ¿quién eres tú?